मुंबई क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला जामीन मंजूर झाल्यानंतर अखेर आज त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली तब्बल सव्वीस दिवसानंतर आर्यन खान तुरुंगाबाहेर आला आहे न्यायालयातून जामीन मिळूनही कारागृह प्रशासनापर्यंत कागदपत्रे वेळेत न पोहोचल्याने आर्यन खानला आणखी एक रात्र मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात काढावी लागली आर्यन खानला नेण्यासाठी शाहरुख खान जेलबाहेर उपस्थित